mi gayo suge dalile asita goma ya bet gurra wahzale na abadu ufe dabati sigaledre arke kudike yangu la damra asimba erha sabu Ella que la da, la que الأبرار أنت لكما أمتي هبوتي عشقكما سرك وعينا قبل مجنبك أكدكما أمتي هبوتي عشقكما سرك وعينا kumatia moteja asipahoma upepo akelewaila kabla kutanda dulal agamiduma na umati hamoteja que upepo akelewaila Dice por aquel cuadrilla, dice por aquel cuadrilla.